joulu tulossa. Saa paljon lahjoja, hyvää ruokaa. Ihan vitu hieno. vittua, saatana! Kuka vittu saatana heittelee täällä lumipalloja, saatana? Elevetti mä saan sun kiinni, jumalauta. Vittu saatana, vittu kakara. Vittu mä saan tehdä kiinni, mä saan Vittu, mä tapaan sen heitäsi ja vittu mä raiskaisin. Oi, oi suoto! Jaha! Jaha! Nyt vitutta! <laughs> Tue siis! Mistä vitusta sä oot, vitu paskaus, vitu kuranaama? Saatana! Ja no nyt tuo sieltä saatana kyrpää! Mä musta siistitty silmiä väliin! Tule Mitä vittua? Kuka? Missä? Tuo esiin sieltä saatana pillunaama! Ja mä äkkiä! Niin sieltä kiloksen takaa, äkkiä! Yeah! Kiljunen. Hyvää joulua. Hyvä veikkuri. Tänään on sentään Jeesuksen syntymäpäivä. Voi vittu! Joku saatana Jeesus syntynyt jossain vittu Hebreassa 2000 vuotta sitten ja jaksetaan juhlia sen syntymäpäivää vuodesta toiseen. Vittu hyvää joulua, hyvää Jeesus ei ollut mikään saatana, vaan Jumalan ainoa poika. Ja no mistä sä sen tiedät? Tunneeko sä sen jätkän vai? Kyllähän se nyt jo raamatussakin sanotaan ihan selvästi. Neitsyt niin Maria sikisi pyhästä hengestä. <laughs> Joo, just! Ja tää vitu Joosef on kyllä varmasti maailmanhistorian tyhmin jätkä. Mietin, se oli naimisissa neitsyjen kanssa. Miksi se homo ollut pannut sitä? Sitten muija tulee kotiin yksi niin päivä, mä oon paksunut pyhälle hengelle ja tää uskoo se. Tai nyt koko kylä käydä pökkimässä tätä neitsyttä. Sillä välin kun Joosef oli kädellä jossain vitun navetassa. Eikö sulta kipelöidy yhtään jouluhenkeä? Se vittu alkaa löytyä saman tien, kun löytyy neitsyt mullekin syliin, saatana. Anna mennä, anna mennä! Hyvää joulua, Jammu! Mene se vittu päässä! Saatana. Morjesta, Jammu. Mikäs nyt on? Lauma, jotain saatana neekereitä hyökkäs mun kimppu. Ja, hei, sulla on leuassa jotain. Joo, jotain neekerin palasia, kun hakkasin niin vitusti. Ai, niin. hei, missä se joulukuusi on? Sun piti tuoda. No miksi mä joudun vitu aina kaiken hakee? Me sä hakee välillä, hä? Sä itse pyysit, että sä voisit mennä hakemaan joulukuuseen. Sä halusit ammuskella puita pois. No se oli silloin, mutta nyt on nyt vittu, eli me hakeen kuusi. Okei, okay, okei okay, mä menen. Heti vittu, mä haluan kuusen heti, saatana joulu tänne nyt! Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Hei, tiedätkö Jammu? Mä kattelin vähän tätä kirjettä, minkä sä olet tuolle joulupukille kirjoittanut. Siis mitä vittua? Siis oot sä nyt mennyt mun kirjeitä lukee, hä? Tuossa on pukille tarkoitettu, satana jätkä! Ei, ei, siis mä vaan näitä lahjatoiveita tässä ajattelin, että... Niin mitä siitä? Niin, että ehkä joku näistä toiveista on kuitenkin pikkusen liian isoja. Mitä? Siis miten niin? Hä? No, no esimerkiksi sä nyt pyydät tässä, sä pyydät PlayStation 4 ja 100 peliä siihen, sitten Xbox 3 ja 200 peliä siihen, sitten sä pyydät pil- siis noita aikuisten filmejä 500 kappaletta, sitten kaikki Chuck Norrisin filmit, kaikki Dammen filmit, sitten sä haluat limusiinin, Harley Davidsoni ja purjevene ja kilon niin, ja sitten 100 000 euroa. <laughs> Niin mitä vittua se sulle kuuluu? Pukki ne kuitenkin hakee. Häh? Niin, mutta mä vaan en oikein usko, että toi pukki ehkä pystyy ihan näitä kaikkia hommaa. Siis miten niin? Yritätkö sä väittää, että mä en ole tarpeeksi kiltti ollut, hä? Ei, ei, ei, mä en tietystikään sitä. Siis vittu! Eikö mä mukaan ollut tarpeeksi kiltti? Kyllä sä kiltti. Yritätkö sä väittää sulta? Eikö ollut kiltti, enkä? Vittu kuolessa. Mä tulin tuostaan saatana! Vittu mä revin teidän kallot halki! Koristele kuusen teidän aivoilla! Jätkä hei taas pikkasen sekasin, voi vittu! Älä vittuile! Vittu mä tulin jouluksi tänne asti saatana, että pääsin evakkoon himasta! Hehe. <laughs> Ai joo, onks kytät taas sun peressä vai? No vittu joo! Ja virolaiset saatana! No mitä vittua sä taas oot mennyt tekemään, häh? Hommasi jotain kivaa meille jouluksi. Ai joo, ymmärrän, ymmärrän. <laughs> Tervetuloa taloon vaan. Mitä vittua sä täällä teet? Sun pitää hakea kuusta, hä? Hei, kuka lähtee hakeen kuusta? No, toi kipeä. Vittu, minä haluan mukaan! <laughs> Miettä kuolee! Mitä vittua meidän piti vetää kamaa, saatana? Jätä se koksu tänne, hä? <laughs> niin kuin mamma sanoo, ei jälkiruokaa ennen päivällistä. <laughs> Voi vittu mikä persereikä, saatana! Voi vittu mitä mulkkoja vittu! Alpo! Alpo tänne! kauas mennyt meinataan kävellä tällä satanan kylmässä mettässä jonkun vitun kuusen perässä. Saatana! Tässä on hyvä! Mettä kuolee! Mittä kuolee! Just noin sä sanoit kymmenen pusikkoa sitten jo. Mettä kuolee! Tässä on meille ihan hyvä kuusi. Nyt saatat Latvasta Mä pidän perää ja annetaan tälle paskalle kyytiä. <laughs> Äijäskin sano. Jumala. Saatana! Lumimulkku perikele! Nyt katkeet sä! Kipe kuolee! Ranta! Toi on se homo, mikä nussi mua perseeseen viimeksi, kun mä olin tappeella! Niin. Morjens. Morjens. Missä sä oot oikein ollut? Oli tuo pihalla vähän piuhaamassa. No joo. Missä se meidän ruoka on? En ymmärrä, mistä puhutte, herraseni. Sä itse sanoit, että sä voit hoitaa ruoat täksi Niinhän mä sanoin, ja niinhän mä kyllä meinaan tehdäkin. tunti aikaa alkaa painaa vittuuta! Ei! Jammu! Ei valtaudu! Kipa ja tope! Nyt kuset tassuun! No mitä? Ne meni sen mettään vetää sitä kokainia. Vittu! Niitten piti mennä oikein sen kuusisia! Ei tosiaan mennyt! Mä näin! No mitä? Ne sanoo, että menee vetää kokaa. Ne kysyi muakin mukaan, mutta mä en sano, että mä tuun tänne että ruokaa! Voi vittu! Nyt tulee ruumiita! Ei se ruumiita, vaan jauhelia! Saatana! Saatana! No Randa, miten se meidän joulukattaus? Kyllä kyllä. Mulla on tässä iso mummon ikivanha resepti. <laughs> tässä lukee. Rantalan perheen joulukalkkuna. Otetaan alaston alpo. Valellaan nahka oksennuksella. <laughs> Tungetaan täyteen spermaa ja kurapaskaa. <laughs> Nussitaan perseeseen niin kauan kunnes nahka saavuttaa punaisen värin. joululahjat. Mä oon mä ovi! Mä oon ovi ele tai Uf, uskon ja puhkun com auki! <laughs> Avaa se ovi! Mä haluan joulupyllyä! Mm-hmm. Selvä, selvä. Kun ei kerta kalkkunaakaan tarjolla, niin <laughs> kyllähän tuo viinassa marinoitu kännikalakin kelpaa. Saatana, saatana, helvetin kyrpa! Joo, ja Rantala sanoi, että sä oot paras panu ikinä. <laughs> Se alkaa tehdä susta henkilökohtainen pikku orjapoja. <laughs> Vittu, se on kuollut mies! Vittu, mä tapain sen saatanan limasen hyljeen! Ei saa! Saatana! Jammu, mitä vittua? Vittu vedätte koko maailman mua täällä, hää? Vittu! Vittu me tänne mettään tultu mitään kamaa vetää, mitä sä horiset! Sotana! Rahtalla sanoa, että te veditte parhaillaan kamaa täällä, vittu! Kosi mulkku! Vittu! Jumalauta! Kun se kosihintti on kosettanut sun kosipäätäs! Kato nyt! Tässä se saatanan kama on. Ça vite, dans sa Ah! Vittu mä oon ihan jäässä vieläkin. Voi jumalauta, jos mä tuun sen vitu hintin takia kipeäksi. Niin, niin vittu se kuolee. Jos se se kuole, niin vittu me tapetaan Mikäs Pekkuli sua vaivaa? Vattuu persi. Onko rantalla käynyt vai? <laughs> halpo. Ranta, se on vellinyt kaikki laajat. Tuo en voida kertoa jammulle, se räjähtäis kuin Tsernobyl. Niin ruokaa. Missä vitossa sitä on? Ei, mulla on ainakin ihan vitunmoinen nälkä. Ja sen jälkeen avataan lahit. <laughs> siis mitä vittua, hää? niin pojat, meillä on vähän erilainen joulukattaus tänä vuonna. Kato, kun toi Rantalan piti tuoda noin jouluruoan, mutta eihän se nyt mitään tuoda. No mitä vitun pökäleitä nää nyt sitten No mä siivosin tätä sohvaa, niin mä löysin nää tuolta sohvatyynyjen alta. Mä olin kyllä viemässä niitä ongelmajätelaitokselle, mutta mä en ajattelin, kun ei meillä mitään muuta. Aa! Nää on ne mun vitun essot, mitkä hukku viime reissulla. Oi joo. Mä ihmettelinkin, että mihin vittuun ne hävisi. Kyllä vittu, vedetään naamaa no. vai. <laughs> Kato Jammu, mä ostin meille hieno joulukuusekin. No, mutta aika paska. No, ihan perseestä. <laughs> Tästä ei muuten joulu hirveästi parane. ei tosiaan. Tulee ihan mieleen vanha tai mummu ja ukilla. <laughs> Niin. Ainoa vaan, että mummun pilsunsa lähti vähän taju. <laughs> Tujua kamaa. Ihan vitun tuju. Hei muuten. Kippe, avata lahjat pian. Hmm. Hei. Mä ajattelin, että jos jätkä katsotaan hetki telkaria ensin. Joo, joo, katsotaan telkaria eka. Ei mitään vitu Jumalan palvelusta, avata laaja. Ei kun siellä tulee, siellä tulee tota noin niin joulupornoa. Se on kyrpätunturin kiimaset tontut ja joulumuorin piparit tai jotain vastaan. Ei vittu mikä persereikä, mä haluan laajoja heti. Nyt heti. <laughs> morjes, morjes, morjes! Meikä on telkarissa taas! Ja, ja tässä on teidän laajat. Ja sitten tässä on tää. Ja arvakkaa mitä mä meinaan tehdä, niin! Mitä vittua? Mitä? Mitä? Mitä? vaan kaikki. Vähän on. No niinpä. Se on joulupukki. Se on joulupukki. Ei ole, se on rantalla. Ei, se on joulupukki. Nyt mennään hei. Siinä on verta. Ei no. Mitä vittu? What the lukat? Hyvä pukki, saatana! Jees! Jees! Mä oon joulu ikinä! Hyvä joulu! Hyvä joulu! Hyvä joulu! Tokyo Pro Bukit. Hei, itu apa? Kau tahu? Lantaro! Apua! Apua! No niin, ja mitäs täällä tapahtuu? Rantala! Irti potilasta ja takaisin petiin. Inpes! Mitä te luulette tekevän? Itse näe? Mä teen joulukalkuna! Turvamiehet tänne välittömästi. Sika irti minusta! Muuta on kiinni! Te letkää tuhullu ruumishuoneelle. Ei tässä mukaan auta. Kyllä se muuten mulle sopii. <laughs>